breaks, and play responsibly. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯು ಎಮ್ ಪಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲ್ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ದ ಅಂತ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಸೂಳೆ ಮಗ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ರೇ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಒبನೇ ಇರೋನು ಸೋರ್ ಟೈಮರ್ ಜೊತೆ ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಮುರ್ತಿತು ಏ ಎಂಗೇ ಗುರು ಅವನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದಂದಾ ಹೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟೆ ಅಯ್ಯೋ क्रेಜಿ ಸೋ क्रेಜಿ ಫೋ ಅಂದರೂ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರೀಲೋಡ್ ಆದರೂ ಹೊಸ ಗನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಸೊ ಗನ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಎಮ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಬರ್ರೋ ಸುಳ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯು ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಇವನು ಯಾರೋ ಕಲ್ಸೋಳ ಮಗ yeah, it's good. Ten seconds. Target down. The red team has taken a base successfully. Base B has been activated. The blue team has occupied base B. guys. Cover me. ಅದಂಗೆ ಗುರು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಯ Hey, crazy false. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುರು ಏ ನಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತವನಲ್ಲ ಗುರುನು Not anymore. Reloading! Target down! Cover me! The red team is leading as domination enters the second half. ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಯ ಗಂಡು ಮಗ Reloading! So guys, ಫೈನಲಿ ನಾವೇ ರೀಚ್ ಏಜಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾಟ ಅವನು ಅಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ Cover me! Base C has been activated! The red team has occupied base C! कई सारे ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ದು ಹೊಡಿತವನು ಇವಾಗ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಿದರ್ತು ಚಲೇಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಂದರೂ ಹೊಡ್ಕೊತೀವಿ Target down! Reloading! The red team is leading as domination enters the second half. guys see nam kai tappu hogbodu i think the red team will soon take over a base yes see nam kai tappu hogute nice shot dead anta ankondidira red team ah guys ಫೈನಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಿಡಿಯೋನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಬರೋ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಣ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯು ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ लास्टल फस्ट मुंचे रेड टीम विक्ट्री हू इज रेड टीम टीम हव इज दट इज फिनिशिंग इन नईन एटीन हव गायस इज हाकर्स मकल बंदर अदे ओह इवर्किंत सूढ़ मकल तक ಗೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಡಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಏನಿದೆ ಎತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬೇಡಾಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇತ್ತು The red team has occupied base B. ಸೊ ಬೇಸ್ ಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೈಸ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಇವನು ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು Okay, okay, crazy full, crazy full, guys. Cover me. Nice shot. Reloading. Got the guys. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರೂಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಯ ಗಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ <laughs> ಅಯ್ಯೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡೋಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಗೋಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಇರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೇಡಲ್ಲಾದರೂ ಸತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಆಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರೋ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ A weapon crate has been activated! Clear! Reloading! ಓ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಜಾಗ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾಕೋ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ఏ గ్రో ఏ గ్రో ఇంకా अड्పైదిరా బ్రో టీమ్మేట్స్ కరెక్టగా అడ్కొంగోవ పోవలేనే ఆడకవేలే అందరు ಗೊತ್ತాగాల నమగును ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಡ್ತೀನೋ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಗುರು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೀಚಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟು ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ಲಿ team victory. Ah, okay, guys. Finally, 13 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋ ಯು ಎನ್ ಪಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಡಿಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ Team match. Let's go. Okay. The base will be activated in 5 seconds. Please get ready. Base C has been activated. The blue team has occupied Base C. Guru crazy full, crazy full. Activate it! Expired! Cover me! Guys, ಅಪೋಸಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂರೇ ಕಿಲ್ಲು ಗಾಯ್ಸ್ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ The red team is leading as domination enters the second half. The red team will capture the base in 10 seconds. The red team has taken a base successfully. Base B has been activated. The blue team has occupied base B. crate has been activated! Cover me! team will soon take over a base. The blue team is leading as domination enters the second half. Domination enters the second half. Oh, guys. Blue team will capture the base in 10 seconds. Blue, blue team, team victory! This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. I think on 50 I won't be a Kalasagi in the kid next So it last more completed. Marbudana team match. Let's go. Target completed. Marbudo. The base will be activated in five seconds. Please get ready. Base A has been activated. Base A Bando. Right, Terminator. Blue team has occupied base Clear. A. So. No mercy. A weapon crate has been activated! crazy, crazy, guys. ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿಯೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ Oh, crazy Too crazy. Yes. The red team will capture the base in 10 seconds. team has taken a base successfully. Cover me. Base C has been activated. Weapon crate has been activated! The red team is leading as domination enters the second. shot. Reloading. has taken a base successfully. Base B has been activated. The Kill. blue team has occupied base B. Reloading. The blue team is leading as domination enters the second half. successfully! Base C has been activated! Reloading! The blue team is leading as domination enters the second half. team will capture the base in 10 seconds. Cover me! The blue team has taken a base successfully. Base A has been activated. The red team has occupied base nice A. Nice shot! upgrade has been The blue team is leading as domination enters the second half. Target down! The red team will capture the base in 10 seconds. The red team has taken a base successfully. Base B has been activated. The blue team has occupied base B. It has been activated! me! The blue team is leading as domination enters the second half. Cover me. Ten seconds. Blue the blue team, team victory. has taken a base successfully. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. Okay guys, ಫೈನಲಿ ಇರೋದೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ 100 enemies completed ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ So. The blue team has scored for the first time. 100 enemy complete ಆಗೋದಾದ್ರೆ Oh, sorry ayo iya, kandon Killing spree for the blue team! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. On gledasz tonko stajka. for the red team! 累吗？ Reloading! Half of the match is over, and the red team is in the lead. You're about to win. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. Reloading. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಸೋಲ್ಬೋದು ಬ್ಲೂ ಟೀಮ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಸೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಡಿ ಆಡಿ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೂ ಡೇಸ್ ಗೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್